E, tumetazama goli za Feitoto na pia tukatazama goli za Mayele, pia tukatazama goli za Emmanuel Okwi na wachezaji wengi tu goli zao nilikuletea hapa Swix Online, na hii video tunaenda kutazama goli za Dennis Kibu au Kibu Dennis. Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe na kucomment, utakuwa umefanya kitu cha kijanja zaidi. E, majabu ya Kibu Dennis leo tunaenda kuyatazama kozi Simba hawajakosea kumsajili. Kwa muda mfupi tu nyota yake na waka kiasi kama hicho. Je, akimaliza miaka mitatu itakuwaje pale Simba? Na hisi atakuwa ni star mkubwa sana pale Simba. Huyo ni Kibu Dennis. Leo tunaenda kutazama goli zake. E, mechi hii walicheza tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na mbili. Hii ni Disemba 2021, e, eh, dakika ya 26 e, eh, Kibu Dennis alifungulia Simba kwa kuwafunga JKT. E, eh, mtazama hilo goli alafu nitarudi mpira mrefu mbele huku sasa Pascal Wawa Kibu Dennis bana hiyo ni Disemba 14. Kibu Dennis aliwafanya kitu kibaya JKT dakika ya 26 <laughs> dakika ya 26 kipindi cha kwanza kabisa, Kibu Dennis kitu kibaya JKT. Eh, vitu vizuri hivi huwezi ukavipata sehemu yoyote ile zaidi ya hapa Swix Online. Kwa ni kitu cha msingi wewe kubonyeza neno subscribe lilio chini ya video hii, kuungana na sisi, unakopo mwana familia wa Swix Online, unakopo pichu na magoli kama haya. Twende tukatazame hii hapa, ilichezwa tarehe 24 mwezi wa 12, hii ni Disemba 2021 dakika ya sabini aliwafanya nini Kibu Dennis KMC? Emtazama alafu nitarudi. Shomari Kapombe na Abdul Hassan Hilal pamoja na ya Shomari Kapombe jaribu kuweka na Kibu ni mnyama Kibu Dennis, emsema Kibu Dennis au Dennis Kibu <laughs> aliwafanya kitu kibaya sana KMC. Hiyo mechi ilichezwa tarehe 24 Disemba hii 2021, e, eh, dakika ya sabini Kip Dennis alipatia Simba goli la tatu. Eh, huyo ni mnyama Kip Dennis. E, mechi hiyo hiyo eh, ya KMC dhidi ya Simba. Kibu Denis hakuacha salama, alitaka wapige tatu, ila akaonea huruma akaamua kuwapiga mbili. Inamaanisha kwamba ni goli la nne, maanake hiyo mechi iliisha kwa mabao moja kwa nne. KMC walifunga goli moja alafu Simba walifunga magoli manne kwa goli la nne la Kibu Denis, ila hapa nakuletea hapa, emtazama alafu nitarudi. prosper. Give 10 e bwana we, sema Kibu Denis wewe, sema Kibu Denis, sema Kibu Denis <laughs> sema Kibu Denis e eh, bwana e, e bwana e, e bwana e, <laughs> huyo ndo Kibu Denis e, mnyama e, Simba wanasema nguvu moja, sema nguvu moja <laughs> Kibu Denis ni mnyamwezi, ni mnyamwezi eh, kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe. Vitu vizuri hivi uweze kuvipata sehemu yoyote zaidi ya hapa hapa Swixy Online. Huyo ni Kibu Dennis eh, amewafanya nini KMC eh, magoli mawili yote hayo Eh, naisi alikuwa anataka wafunge magoli matatu. Huyo ni Kibu Dennis. Eh bana eh. eh afu of course kuna changamoto hapa imetokea na sidhani kama umeiona hii changamoto. Hemu em, mtazame huyu shabiki kwa Shabiki of course alikopa na vibe, akaamua aruke aruke uwanja amfuate kabisa, ashangilie na Kibu Dennis. Em, tazama, umemwona hasa wakati ameruka, walinzi wakamwona bana, umeona, wamempiga mtama, wakamlamba mtama. Of course hapo tunaona kama mlinzi amezingua, kwa sababu mtu anakopa na vibe. Mtu akiopa na vibe pale anapoona timu yake imefunga goli anahitaji afurahie. Of course tunaona mlinzi pale angemfata kiustalabu ki akamwambia bana, umevuka mpaka hapa, lakini sio kumpiga mtama kiasi kama cha hivyo. Hii hapo tunasema kwamba so fair katika m, mm, katika uwanja wa mpira of course, mtu vibe lazima likate kwa sababu hapo amemzalilisha Kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe, usiache kubonyeza neno subscribe. Hii ni Swix Online eh, chaneli namba moja ya football kutokea hapa kwetu Tanzania. <laughs> E, of course hilo sio tukio la kwanza kutokea hapa Tanzania. Kuna matukio mengi tu ambayo yaliyotokea hapa Tanzania, ila leo nimekuandalia tukio moja la nje. Emtazama alafu nitarudi tena ili tukio Of huyo ni shabiki aliyekuwepo pembeni ya golikipa, hasa mpira ukapigwa, golikipa akaenda mbele akahama, huyu shabiki akaamua akae pale golini, hasa kila mpira ukipigwa anazuia, kila mpira ukipigwa anazuia. Sasa walikuwepo bado hawajamgundua kama sio golikipa, baada ya kukimbia huyu shabiki Emtazama, unaona hapo, baada ya kukimbia huyo shabiki ndo akajua kwamba huyu sio golikipa bali ni shabiki. Mbona wakaanza kumkimbiza <laughs> of course ni vitu vinafurahisha sana. Hivi vitu vizuri wewe ukavipata sehemu yoyote zaidi ya hapa hapa Swix Online. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe. Matukio ni mengi sana, ni mengi sana ya mpira, ni mengi sana. Kuna video moja itakuja nije nifanye kwa ajili ya matukio tu ili nao ufurahie kidogo. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe. Tukutane tena muda mwingine na wakati mwingine hapa hapa Swix Online. Dennis Kibu ametumalizia kama ifuatavyo.